Pois eu son García MC, artísticamente falando, eh, crieime na Rúa dos Lajartos, en Ordes. Son fillo de Pilar, vendedora de rosquillas, ama de casa, tivo bares a miña nai. Eh, crieime na taberna, prácticamente. E despois fillo de Manolo. Manolo, meu pai, pois foi carpinteiro. Veño dun linaxe de ebanistas xa foi o meu avó, o meu bisavó, tamén o meu tío avó, en fin, que veño aí dun, dunha estrutura de carpinteiros e, e eu criei-me aí nese ambiente, en Ordes, e aí foi onde comezaron pois, a, a miña historia con isto do rap. Pois os meus referentes foron, sobre todo, eh, cando vin na tele a Chris Cross. <laughs> que eran dos rapaces, un branco e outro negro, que creo que tiñan 16 anos naquele momento, entón poñían os pantalóns do revés. E iso foi algo que me quedei flipado e dixen, wow, esta xente que pon os pantalóns do revés, a forma de bailar, a forma de rapear que tiñan. Tamén Snow, que saía moito naquele momento. E a partir dai empecé a tirar do fío, foi cando me empecé a empapar pois da cultura hip hop e empecé a interesarme polo rap. Sin referentes non imos a ningún lado, necesitamos eh, unha autoridade amada, non unha autoridade autoritaria. Necesitamos alguén a quen ti respetas moito e que, que se convirte precisamente niso, no teu referente. Se os referentes que temos son nefastos, vamos a construir unha sociedade nefasta. Entón, claro, é necesario ter referentes saudables no ámbito artístico, no ámbito que sexa e son totalmente necesarios os, os referentes. Que a xente que, que se chegaba aos nosos concertos non eran xente da cultura hip hop, eran xente que tiña moito que ver pois eu que sei, había moitos profes, pero tamén había alumnos, e logo esos profes poñían a nosa música nas aulas, e logo tamén lle molaba os alumnos, entón logo había xente que lle molaba o rock and roll mogollón, e baixabas do escenario e decíanche, mira, a mí o rap non me mola, pero vos, a verdad, que esas letras que tedes, como falan dos rollos que nos pasan aquí a nós e que pasan aquí e tal, pois conecta moito conmigo. Entón escoitamos miles de veces esa frase, non? De a mí non me mola o rap, pero vos mola moito o rollo que facedes. Entón é un público totalmente transversal, de moitas idades, e eu creo que ese foi o gran logro, poder chegar a públicos moi, moi diversos e que non fora só xente pois, do ámbito do rap ou da cultura hip-hop. Eu penso que as humanidades teñen que estar presentes na, na escola desde o primeiro momento. Primeiro, na primeira infa, infancia, traballar pois, a través do tacto, non? E ir despertando todo o que son os sentidos básicos. Entón, ir traballando con iso, traballando con iso, e non darlle tanta importancia a unha intelectualización precoz. Entón, ir traballando a través das artes, e máis adiante na adolescencia a través pois, das humanidades en amplo sentido, non? da filosofía, de facernos preguntas, de ter un amor polo coñecemento, despertar ese interese que está dentro de cada ser humano de querer coñecer, de querer saber, porque só a través diso podemos facernos seres libres, que podemos ter capacidade de, de decisión e que non decidan outros por nós. Se non imos cara un rebaño de ovellas eh, e pouco máis, pero o ser humano ten esta gran capacidade, de ter a capacidade de pensar. Dicía Hannah Arendt, a filósofa, no non pensar é onde reside o mal. Entón, como podemos baixar ese pensar ao corazón e poder desde aí pois facer algo positivo, sacar o teu talento artístico. E para iso, unha vez máis, o que dicíamos, necesitas referentes. Necesitamos que o teatro este presente nas escolas, que a música este presente nas escolas, pero non só de unha forma, sino que podamos practicar, que poden chegar artistas, que poida chegar xente que fai rap en galego, que está facendo, eu que sei, calquer outro estilo musical ou calquer outra vertente artística, sexa a banda deseñada, a pintura, o que sexa, e que eso este presente e que se dé esa ponte hasta que esa ponte non este e que sexa a mesma cousa, que a educación, que os centros educativos teñan en primeira instancia iso, e despois está ben, claro, necesitas ter unha serie de, de bases, non tamén racionais, intelectuais, eh, pero, pero esa é unha ración, unha parte que é moi importante, acumular datos, non? recibir toda esa información de, de épocas, de, en fin, todo o que son os datos das cousas, moi importante. Pero se si descuidamos toda esta outra parte imaginativa de traballar a través das imaxes, pois e descuidamos toda esta outra parte tamén de de ir descubrindo que cousas podemos desenvolver, pois estamos descuidando a, a humanidade. Entón todo eso ten que estar xunto. Aquí García MC ao son da nosa música. Como é? Xa sabedes como vai. Estamos improvisando, estamos dicindolle a toda a xente que Rap en galego traemos, facemos, vemos a cultura que temos xa dende nenos pequenos. Somos dignos, somos humanos, somos rapeiros en galego, non temos mal ningún, andamos polo mundo e toda a xente cando vamos polo mundo quérenos, acóllenos. Agora só falta que nos queiramos e nos acollamos nós a nós mismos. Así que, por favor, eh, xornalistas, deixademe de preguntar por que fago rap en galego. Non o podo facer de outra maneira, porque eu son galego, eu son rap, eu son hip hop. García MC, presente! ¿Cómo es? Y tampoco flamante, son que te pide que derives la verdad.